e benvenuti in questo nuovo video. Oggi insieme andremo a fare una delle mie ricette chetogeniche preferite, ovvero il guacamole con l'avocado. Andiamo subito a vedere le, eh, gli ingredienti che ci vogliono per prepararlo subito dopo la sigla. Sigla! Thank you.